хай напнуться серця струни. Ой, награй скрипалю пісню, що в лісах дуби шепочуть, де лежать сніги торішні, не цвітуть, не родять вишні, тільки слід у хащах вовчий. Грай скрипалю пісню вітру, хай течуть щоками сльози, що їх ніжний промінь витре із небесної палітри. Грай, бо ти у ласці Божій, твоїх звуків серце просить, Грай, щоб міг сілити душу, заглуши гарматний постріл, віджени незваних гостей, грай, хай гори з місця зрушать. Як натхненно будеш грати, ти у Божій тій сторонці, розцвітатимуть Карпати, згине ворог наш проклятий, і дотла згорить на сонці. Грай, ти потім відпочинеш, як здійсниш святу роботу. Двері в дім тобі відчинять, де ти скинеш сорочину, що прийшла кривавим потом. Ну а зараз дай нам жару, щоб вітри сплелися в смерчі, розсвіли вогнем стожари, розійшлися чорні хмари, щезли геть примари смерті. Грай, улюбленцю фортуни, по акордах вдар незнаних, хай напнуться серця струни, хай не буде більше суму і в країна зцілить рани.